Witajcie w kolejnym odcinku Quick Edu. Tym razem zdradzimy tajniki fotografii dłoni. Wyjaśnimy, co zrobić, by Wasze zdjęcia cieszyły się popularnością i najlepiej odzwierciedlały dzieła na paznokciach. Zdradzimy też, jakich błędów nie popełniać, uwieczniając stylizację. Jeśli chcemy pochwalić się swoimi pracami na portalach społecznościowych lub zachować je w portfolio, najważniejsze będą dobre zdjęcia. Właściwe przygotowanie dłoni to podstawa. Sprawdźmy, na co zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim nie należy przesadzić z oliwką. Skórki i palce powinny wyglądać na nawilżone, a nie tłuste. Poproś klientkę, by bezpośrednio przed zrobieniem zdjęć umyła ręce. To najlepsze rozwiązanie dla usunięcia drobnego pyłu lub nadmiaru oliwki. Podłoże i tło też mają znaczenie. Unikaj zdjęć na zabrudzonym stole czy pochłaniaczu do pyłu. To średnio estetyczne i mało efektowne. Najprostszym rozwiązaniem będzie biała kartka czy skrawek materiału. Jeżeli zdobienie lub stylizacja wpisuje się w strukturę tapety czy koloru ścian Waszego wnętrza, wykorzystanie go będzie równie dobrym pomysłem. Chcesz urozmaicić zdjęcie? Sięgnij po biżuterię lub gadżety. Pamiętaj, by nawiązywały one do zdobienia i nie odwracały nadmiernie uwagi od dłoni. Polecamy wizytę w pasmanterii. Tam znajdziecie różnego rodzaju materiały, w tym na przykład modny tiul, który wpleciony w zgrabnie ułożone dłonie odmieni standardowe zdjęcie. W nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim warto sięgnąć także po świeże kwiaty, liście czy owoce. Czas na właściwe ułożenie dłoni. Zwróć uwagę, by na pierwszym planie znalazły się równo ułożone palce. Oprzyj dłonie na nadgarstkach i wyprostuj palce klientki frontem do aparatu. Upewnij się, że palce trzymają fason. Najmniejszy lubi zadzierać się do góry, wskazujący wychodzić z szeregu, a kciuk nienaturalnie odginać. Pomóż im zaprezentować się od najlepszej strony. Decydując się na ułożenie dłoń na dłoń, nie dociskaj ich nadmiernie do stołu. Tu sprawdzą się lekkość i naturalność. Zerknijcie na przykładowe ułożenia dłoni. Testujecie, próbujecie i wybieracie ułożenie dłoni, które pozwoli Wam zrobić spektakularne zdjęcia wyjątkowych stylizacji. Możecie pochwalić się nimi w komentarzach. Dajcie też znać, jakie tematy powinny zostać wzięte na warsztat w kolejnych Quick Edu.